Демократијата сватена како процес подразбира едно од клучните прашања е колку е широка јавна либерализација, односно колку граѓаните се вклучени во тој процес на носење одлуки. За да биде демократскиот процес витален, потребно е механизмите за вклучување на граѓаните во процесот на носење одлуки постојано да се унапредуваат и да се да се подобруваат, а самиот процес мора да биде инклузивен. Тоа значи врз база на еднаквост да ги вклучим сите граѓани или групи на граѓани кои што се засегнати од определена одлука, односно врз кои што одлуката директно или индиректно може да влијае. Граѓаните може да се вклучат во процесот на носење одлуки на различни начини, преку советодавни тела, работни групи, приемни денови кои останува збор за администрацијата на локално ниво, како и преку јавни заслушувања и консултации, а, кога станува збор а, за процесот на процења на влијанието на регулативата, односно пред да биде донесено определено законско решение, граѓаните мора да бидат вклучени во тој процес на консултација. Во процесот на носење одлуки најнапред придобивки имаат самите граѓани, бидејќи процесот станува ефективен. Понатаму генерира една сотава на ефективно граѓанство, совесно граѓанство кое што се грижи за колективното колективното добро како и э, од истиот процес имаат добивки самите носители на, на одлуги. Во смисла дека тоа води до јавна политика, се спогледува до вербата во владата, како и до посилна демократија. Граѓаните морат да бидат вклучени во сите фази во процесот на носење одлуки, од идентификување на проблемот, креирање на политиките, дури донесувањето на одлуките и нивното имплементирање, но учество на граѓаните во овој процес е чисто од консултативен карактер, односно оние кои што ги носат одлуките, не се обврзани тие ставови и мислења да ги имплементираат, но секако мораат да ги земат предвид и после нив да следи некаква повратна реакција. Само на овој начин може да имаме еден ефективно вршење на ефективно управување во смисла на партнерство меѓу граѓаните и администрацијата.